こんにちは、粟田洋介です。かなり昔の話なんですけど、私はアイデアは頭の中から出てくるものだから、たくさん出していると尽きてなくなってしまうものだと思っていました。でもたくさん絵を描いているうちに、アイデアは出せば出すほど出やすくなって、新しいアイデアを思いつきやすくなると実感しました。なんか頭の回転に勢いがついてくるんですよね。この間こういうのを買ったんですけど、これルーズリーフで この部分をパチンとやると紙が外れて新しい紙を補充できますなんか10枚紙が入ってたのでこういうペンで絵を描いてみましたこういう手頃なもので短い時間絵を描くだけで結構アイデアが出やすい頭になってきます今日はスケッチブックツアーみたいな感じで作品をちょっと紹介しながらアイデアのお話をしたいと思います。1ページ目は なんだかエビみたいのが描きたくなって最初はそれ以外のイメージは何にもなかったんですけど描いてできた形からそれに続くものを連想して最初になかったイメージができてきます次のページは縦に書きましたこの瓶みたいのを最初に書いてお花を書いてって感じで書くことによっていろいろなアイデアが出てきます なんとなくのストーリーも考えますがそのストーリーは曖昧なものにしておくことが多いですこの絵は夜中の疲れてる時に描いたのでこんな感じでストップしました疲れているとアイデアがあまり思いつかなくなるんですよねで翌日星とかを付け加えて仕上げました次のページですが最初は丸い空白の周りにごちゃごちゃ描きたいという漠然のイメージで描き始めましたが描いてるうちに このビヨーンって伸びた形この形を連続で描いたら面白いと思ってこういう感じに描きました次のページはちょっと変わった猫の絵ですが疲れていたのでちょっと雑な感じに描いていますでもこの形の面白さとかあと配置のバランスとか 水玉模様の位置のバランスとかそういうことを考えながら描いているのでいい練習にはなっていると思いますで次のページはまた猫の絵なんですがこの口を先に描き始めたのですがその都度変わった描き方で描き始めることによって描いてて楽しいし違った角度でアイデアが出てきます時間がない時でもこういうお手軽な方法で描き続けることによってアイデアが出やすい頭になってきます シンプルな感じの絵が続きましたが次のページは少しだけ複雑な感じの絵になりましたただのこういう形から鳥を連想してもう1羽描いて卵を描いてその模様から涙を連想してって感じで次々にいろいろ連想して描いていきました次のページはこのグラスみたいのを先に描きました。 このグラスに接触するものをなんか連想してそれでこの形を描いたんですがいろいろな関連性を後でつなげてイメージができてきました次のページはどんな順番で書いてるかちょっと動画に撮ってみましたなんか書き始める前にこういう猫の串が手元にあったのでこういう串みたいな模様から書き始めました 書く時間確か15分近くかかったと思ったんですけどこんな感じで書いていますもう最初何を書くか全然考えてなかったんですけど次々にアイデアが出てきて一つの形ができたら次の形が思いつくでまた次の形が思いつくって感じでその瞬間その瞬間に思いついて書いていますこの日は3枚書いたので書き終わった時にまた次のページを書きました なんか最初の頃はもう思いつきで書いてたんですけどなんか中盤ぐらいから目と目が合ってたりとかなんかそういうのでなんかストーリーっぽくなるかなと思って書いてみましたあと紙はもう1枚だけ残ってて今度は縦にかなりシンプルに書きました なんかこの顔の感じこの前のページでなんかこの顔の感じこれは面白いなと思ってなんかシンプルな絵にこういう風に取り入れてみましたこれもなんか色があるとまた違ったものになるかなって感じでこの辺の感じとかなんか白だから曖昧な溶け込み方になっててこれはこれでいいかなと思うんですけどなんかこれカラーで描いてみたいなって気もしてみます こういうところもなんか色がついてたらなんか耳が目になってるとかこういうところもなんか色がついてたらなんかこの色とか同じにすると分かりやすいんだけどこういう表現になったっていうのも白黒だからなんか生きてるみたいな感じもしてまあ色つけてもいいんでしょうけどなんか白黒の面白さってあるなと思います。結構こういう絵でも1枚描くだけでどんどんどんどんアイデアも出てきてこの日に出てきたこのアイデアこういうものも 違う日にこういう感じでなんか使ってたりなんか全然違うアイデアの中になんか同じアイデアを取り入れてたりなんかちょっと書くだけでアイデアって出てきやすくなるんですよねそんな感じで10枚の絵を描いてみましたあと50枚これ詰め替え用のがあるのでまた今後もたまにこういうの描いていこうと思いますでここで描いた何枚かの絵をもとに絵の具で描いてみたいなと思っています前に私はなんかいいアイデアが出た時に このアイデア今使っちゃうと後々の切り札となるアイデアがなくなっちゃうななんて思ってたことがあるんですけどアイデアがどんどん出てくるって分かってからはそんな心配する必要がなくてアイデアが思いついたらすぐに形にすることにしています、まあ、作品にするとかそういうことですね後々の切り札を出さなきゃない時が来たらその時は新しいもっといいアイデアが思い浮かんでることだと思っています